yooyu moom bu diglewul yeetewul amul amul sens mhm. surtout jamono yi ñu toll nii mhm. mën nañu woy mbëggeel nag parce que euh, fii lañ ko fekk te dafa neex mhm. day dundal xol mais yenn saa yi baax na ñuy wax li nga xamante ni ñun ñi nga xam ne ay porteur de voix lañu di wax li nga xamante ni moom la askan wi dund effectivement li may dund ak li ñeneen ñi di dund parce que tey Pape da nga yeewu euh, di dégg ay mbir ci yow yoo xamante ni daf la jaaxal. yëgoo tinoo. yëgoo tinoo. donc euh, muy lu metti loo xamante ni nag euh, toog par exemple tey nga yeew ñu waxal la lu bon. Mm-hmm. mbaa ñu waxal ko sa doom. Mm-hmm. Euh, dafa metti mm-hmm. ndax liñ naan sax siiw ñun dañoo siiw ah Pape. dañu siiw mais li naan askan bi ñëpp koy dund. Mhm. parce que nit nit ñëpp koy dund ñëpp koy dund man sax mhm. euh, li ma naan euh, ba may siiw boobu defe naa. Euh, ay journalu këyit ay journalu këyit a xewoon Pape boobu lii yëpp xew fi woon jamono di dox ba internet lëmbee àddina mhm. donc tey man sax mun naa encaisser ndax loo xamante ne la lu ne dégg naa ko fi waaw Pape euh, euh, dama am équipe boo xam ne nag da dañu doy waar. Mhm. mooy li may wax rek à chaque fois DJ. Mhm. daf ñuy tooñ. Mhm. ne ma yow moom euh, seen équipe bi yow Baxaaw. ak Akace bon dafa yàgg depuis wuyu ma nag. macha allah xam nga loolu laal. mu nekk it. macha allah voilà. te li tubaab bi naan on ne change pas une équipe qui gagne euh, ñun ñëpp c'est-à-dire saa yu ñu toogee rek euh, xalaat benn affaire sax bu ñu duggee studio rek it lay doon ah oui grave donc Akache day def pare jox baxaaw mu bind ñu waxtaan ci bu ñu paree dugg studio jiit la nag voilà bu ñu paree aussi Euh, maa ngi nuyu sama frère sama petit frère Ibou aussi Ibou Ndour mhm. euh, moom it euh, mi ngi jàpp ci liggéey bi bu baax a baax a baax mhm. ndax remix bi nga xamante ni moom la ñu def moo ko mbalax ba mu saf ak mhm. Jolof Band donc joxaat la beneen indice parce que exclusivité bi tey mbalax la oh là là dama toog ak sa ay fans yu bëri waa waa Kër Vivi maa ngi leen di nuyu bu Sénégal bu France ak fu ñu mënti nekk ci àddina Euh, ci jamono yu mujj yi da nga ci taseeg nit mu ne la Viviane dafa war a génne mbalax nag. Mhm. Viviane daf ñu tàmbal mbalax nag mbalax mu saf sap lëmbal wu tar rek. ah euh, euh, baara mbay bu saf-sàpp rek ci woy loolu euh, ca nu nux na nax ba tey itam dam ñu ko tàmmal mais Noël jot 2021 neex naqari